Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացինք, որ կոդը պետք է այնպես գրել, որպեսզի նա հեշտ կարդացվի, հա, որ ծրագրավորողները եւ նայենք մենք կարողանանք շուտ նայենք կոդին եւ հասկանանք մոտավորապես նա ինչ է անում։ Օգտակար կլիներ, որպեսզի բացի կոդից մենք կարողանայինք ուղղակի սովորական տեքստով, հա, լեզվով բացատրենք ինչ որ մի կոդի մասը։ Ինչպես կարելի է սա անել։ Ուրեմն կոդում գոյություն ունեն կոմենտներ, հա, կոմենտներ Ինչպես կարելի է կոմենտը ստեղծել, իրական երկու մեխանիզմ կա, որից մեկը հետևյալն է։ Ուրեմն նայեք, երկու գիծ գծիկ ենք ստեղծում, գիծ-գիծ։ Եվ հիմա նրա աջ կողմից ինչ ուզենք կարող ենք գրենք։ Կարող ենք գրենք բարև ձեզ ինչպես եք։ Սա կոդ չի, սա ուղղակի տեքստ է, որը մեր համար է, կարդալու համար է։ Այսինքն այն ծրագիրը, որը կթարգմանի մեր JavaScript կոդը եւ կվերածի ժոների եւ մեկերի եւ կհանձնի processor-ին, դա սա ուշադրություն չի դարձնի սրա վրա, հա, ուղղակի վրայով կտեսնի ա կոմենտը, չի էլ փորձի կարդալ, ուղղակի կշարունակի։ Այսինքն երկու երկու մեխանիզմ կա։ Ուրեմն մեկը ուրեմն այդ երկու գծիկն են անում եւ իր աջ կողմից տեքստ։ Սա հարմար է մանավանդ այն ժամանակ, երբ որ դուք ուզում եք օրինակ ինչ որ կոմենտ դնեք հենց ինչ որ կոդի կողքը, հա, օրինակ sense մի բան։ Ամ երկրորդ մեխանիզմը նա է, որ կարող ենք եկեք էս վերևը վերև անենք։ Ուրեմն նայեք, այսպես գծիկ եք սարքում եւ աստղիկ։ Դա սկիզբն է մեր կոմենտի, հետո որպեսի ավարտը անենք, էլի աստղ ու էլի գծիկ, օքեյ։ Հիմա ամեն ինչ ինչ որ մենք կգրենք այս սրա եւ այս սրա մեջտեղը, դա կոմենտ է։ Հիմա եկեք, քանի որ ես ուրեմն tic-tac-toe խաղն ենք մենք գրել, եկեք մի քիչ կոմենտներ ավելացնենք նրա վրա, որպեսզի նա մի քիչ ավելի པարզ լինի վերևում եկեք գրենք, որ ինչ է սա, հա, this սա ուրեմն tick tick tack toe game։ Հիմա բացառություն, ասենք թե խաղի a game that allows two players to play tick tack toe։ Այսինքն սա խաղ է, որը հնարավորություն է տալիս երկու խաղացողին խաղալ tick tack toe իրար հետ։ Գիտեմ շատ։ Իդեալական բացառություն է, գիտեմ։ Ամ Так, այս մի մասը։ Հետո, սա ինչ է։ Սա եկեք նկարագրենք, ուրեմն board-ը ինչ է։ Board is the array in which we have all the information about the game։ Board-ը այն ուրեմն զանգվածն է, որի մեջ կա ամբողջ ինֆորմացիան խաղի մասին։ Okay, um player սա player player, you play, play a year, is the current player, cioè, uh, one second, player in cioè. Player is um, himikwa kada, huh? current uh, X or O. Short answer, huh? O or O, I saw. X or O. Հետո, uh, the main loop of the game, հա, the main loop of the game, կարևոր ցիկլը խաղի, հա, ինչ որ տես մի բան, հետո ստեղ ինչ ենք անում, ստեղ ուրեմն this is the uh, stringified version of the board, այսինքն board-ի stringified variant-ը, հա, string variant-ը, stringified version of our board։ Okay, ինչ որ տենց մի բան, հետո ստեղ ուրեմն կասենք gather information from the user, հա, user-ից ինֆորմացիա ստացիր, դա այս ամենն է, այս երկուսը իրար տակ կարելի է դնել, հետո ստեղ ուրեմն check to make sure the uh, move was legal ստուգեք, որ ուրեմն այդ քայլը, որ օգտագործող արեց, օրենքին համընկվում է, հա, ինչ որ անօրինական բան չի արել, օրինակ քարը քարի վրա, հա, ինչ որ սա է ստուգում։ Սա ինչ է, սա ուրեմն բորտի վրա մենք գրանցում ենք այդ խաղացողի քարը։ So place x or o onto the board։ Այսինքն բորդի վրա մենք գրում ենք կամ x կամ o, հա։ Հետո ստեղ ուրեմն switch players, խաղացողը փոխեք, հա, եթե x է դարձրեք o, եթե o է դարձրեք x։ Ամ Հիմա այսպես մի քիչ ավելի հեշտ հեշտ է կարդացվում, հա, սա ուրեմն board-ն է, որի մեջ այսինքն զանգվածն է, որի մեջ պահում եք այդ սաղ ինֆորմացիան խաղի, սա հիմիկվա խաղացողն է, հա, x կամ նոդիկ։ Սա հենց loop-ն է, որը խաղով պատտվում է եւ անընդհատ ուրեմն սա նկարում է հիմիկվա board-ը, հա, Սա ուրեմն ուզում է ինֆորմացիան user-ից, հա, որ ուրեմն որ երրորդ զանգված է եւ այդ զանգվածի մեջ որ երրորդ արժեքը պետքա գրել կամ x կամ o։ Ստեղ ստուգում ենք, որ այդ այդ արժեքը իրոք դադարք է թե չէ, որպեսի քարը քարի վրա չթողենք, որ խաղացողը դնի, եւ այստեղ ուրեմն մենք վերագրում ենք այդ կոորդինատը այդ հիմիկվա խաղացողին, թե դա x-ա, թե դա o։ Այսպես ասած քարը դնում ենք այդ այդ կոորդինատի վրա։ Եվ խաղացողին փոխում ենք եւ անցնում ենք հաջորդ ցիկլին։ Հիմա այդ խաղացողն է իրը որոշում, հետո հաջորդը, հետո հաջորդը եւ այսպես շարունակվում է միջև ինչ որ մի պահ։ Հիմա այդ պահը այս այս կոդի մեջ ընդհանրապես նա է, որ մենք կշարունակի միջև այն այն պահը, երբ որ քարե-քարի վրա փորձենք տնել, որը չի կարելի։ Բայց սա այս խաղը իհարկե կարելի է զարգացնել, որպեսզի մենք ինչ որ օրինակ if-երով ստուգենք, ապա ասենք 3 հատ իրար կողք x կա, թե չէ, կամ հիմիկվա խաղացողի քարը 3 հատ իրար կողք առաջին տողի, երկրորդ տողի կամ երրորդ տողի վրա, թե կա, թե չէ, եթե կա, գիտենք ավարտվել է։ Նույնը կարելի է ուրեմն բանը vertical ստուգենք եւ diagonal, չէ՞։ Ամ տեսեք, ասեն տարբեր վարիանտներ կան այս այստեղ։ այս այս կոմենտները շատ հարմար բան են, օգտագործեք, հա, ինքն է ձեզ համար ինչ որ ինֆորմացիա գրեք, որ ավելի հեշտ հասկացվի։ Ու միշտ արժի ունեմ, երբ որ ինչ որ ծրագիր եք գրում, վերևը գրեք այդ ծրագիրը ինչ է, հա, ինչ է իրանց ներկայացնում, որ ուղղակի sense կոդ չլինի, այլ վերևը լինի, օրինակ սա սա խաղն է, որը ես եմ գրել, իր դերը սա է, ինքը մոտավորապես օրենքները խաղի սա են, հա ինչ որ տենց մի թեթև բան, որպեսի մարդիկ, որոնք որ նայում են ձեր կոդը, միանգամից ասում են կոդ չտեսնենք, այլ ինչ որ բացատրություն տեսնեն, որպեսի հասկանան ինչ եք անում, հետո նոր արդեն կոդը ուսումնասիրեն, որ հասկանան արդեն ոնց։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ բարձր, նույնիսկ կհանդիպենք։ Հաջողություն։